lugar donde Asia, los cientos como comando de igualdad, que estas tres mujeres, Cristina, Chis y Luisa, su tomada y tantas otras, pusieron en marcha, que me parece además un grito sonoro de sonoridad maravilloso de mulleres que teñen un enorme compromiso con outras, con todas as mulleres e que delas tamén naceu este proxecto de canteira de igualdade. Esta idea de crear unha canteira de igualdade usando esas palabras do patriarcado que están unidas a, a metade do mundo, a outra metade dos homens. Pois esta iso me parece unha genialidade. Ao final, como das cousas que imos ver en Canteira é que o patriarcado está en todos os sitios, en canto nos poníamos a capa violeta, pois o vamos a ver en moitos sitios. Cada vez que molestamos, na medida lo que sexa, nos a tentar de bruxas, pero agora que nos chaman bruxas é fastidiado, pero no século XVII, se te chamaban bruxa, eh, o, o Tribunal da Inquisición te podía condenar a morrer. Temos unha historia por trás moi interesante de ver como o patriarcado foi xa entrando eh, a decapitar, digamos, a todas aquelas cabezas que, de alguma maneira, estorbaban. Porque moitas cousas de, das que nos pensamos como que son escollidas por nós, realmente non son escollidas por nós, sino que durante moitos anos e moito tempo nos foron, de alguma maneira, bombardeando con esas cousas que nos parece que é o normal, que é o natural, que temos que ser así, e realmente é unha cousa imposta. que yo quería dar las gracias, las gracias a estos mujeres, que para mí son referentes